chali underground tembuzi katafuka mm. twezi mm. nanyiga mm. kati omulange yali afunisiza hmm? mukakabaka eh, wanya n'olubuto etu hmm? nadduka akomewe buganda ate ngaawulidde ki ngaamanyinaakozeyo emisango hmm? mubakojja ah, eh, bakozeyo emisango akomewe buganda muna yafiira mu kkubo bagamba ate yaleka mm. ki yazaala ky omwana bamuzaala ate nawe nga omanye omukyala gundi omulange afunisiza olubuto adduse mm. ate nawe omwana toyagala gundi bamutte oyinafuna womutereka mumpombogoma eyo mumpuku mm. era yeyakulira kati empewo amaanyi ago gegamukuza omanye emisamwa kikolagana ah, era kyokuba bagamba nti abemmengo bakimanyi nti kimera wava weyayava ebunyolo okujja okunywa obuganda hmm. eh? yajja n'omusango ogu omusambwa namuŋoona hmm. gwamuwerekera hmm. nga gulina emikolo gye gulina okukola omukolo ogusooka omukolo ogusooka gwakuuma mulangira eh, kuba omulangira bamusula nga mwamwana mubanga ttono nga bakamuzaala batya mama wati okumuttira omwana wanyala mama wanyala manyi wanyala yazaala fe abengabi Eh, yaveeno nadda eri anemugamba nti abesenere banyolo naye nga yaveeno ati eh, byonna anti nga tuwetuka twogera ebyafaayo mm. tetulina bita kungulu twogere ku namuŋona yekka tulina okuva yajjajja atya mu buganda mm. okitegeera ate bagambye nti entabaalo bajjajjaffe bakolanga entabaalo nyingi ne bafuna amaanyi from different areas mm. eh, kati munaaye gundi sebwana yali yewaŋŋamye ku ntebe wano kubanga nabakka wakolaki wasikamu hmm, hmm? hmm. umanyi kaba katafa ati wala abaganda waliwo ebintu ebyebitiibwa lagiranga kabaka afenga omukopya ati munnaye kabaka wakisa omukono wakisa omukono eh. bakisa omukono kwe kufa eh. omukobi yafa eh. kabaka akisa mukiroate nakumanyi eh. gyemu abalina okulwanirira namulonda ebeerewo kati munaye hmm. gunabaka wakisa omukono omulangira gundi ani kalemeera ava ebunyono naye yafiira mukubo teyatuuka hmm. nebagamba katugee tukime omwana omwana we kati hmm. eno sebwana eh, yewaŋŋamye kuki ku ntebe yagala kuki ngaemikolo eh, agikola mu bubabba hmm. egimutuuza ku namulondo hmm. kati nga bamugamba naye omwana agenda tulaga namulondo hmm. nga sebwana akoze ekyalo yalemeddeko ate ngaeri omanyi yagenda neyetuuza neki neyetuuza eri enaggalabi eh. yayitanga mukamooli biki biki biki nagenda nagamba ah, twawulira obusenti myezi oba ebiri oba esatu emabega ewawulira enagadi omusajja yali yeeta kabaka nti yeeti eh, ensowole zize okimanyi n'ensowole ziri mubika nina ebika ebirimu eh? omuntu agenda n'agenda mu bajjajja hmm. nawoyawoya eh, empewo hmm. yakkiriza ezimugamba kayekati otuwoyeyawoyeza lubale nakkakkana okitegeere kati munayesebwanawo wakolaki wewe tujite tutya kwewaŋŋamya mm, eh, kuntebe eh. eh? agibba anti nsobole alakubba ntebe atandike oluyo lutandikiraawo aa ah, ah, omusambwa namuŋoona mm. guwerekera omuzukulu mm. ani gwe gwaguza kimera era njagala ntegeeza buganda nti nno namuŋoona muntu mukulu mu buganda muno yawerekera kimera okuva ebunyolo weawerekerakimera okuva ebunyolo Kami tuli miaka jimeka, lukumi mbili. Asatu, chimila wakulembira. Manya, lukumi mbili nisavu, alaiko kulembira chi. Hmm. Obuganda. E, lukumi, lukumi mbili nisavu. Kati wogamba, lukumi mbili nisavu. Noto wako, lukumi mbili, abili mugumu. Sisi, hmm. miaka nisavu, mwatano mugumu. Hmm. Kati omtiundo uza, miaka njogiri. Wabuziza, omwaga, omutiku wabisera chi. Omanyia mtio kwa wajibu wangande. Soko, kade mtio kwa kamala wewe miaka ime. kadinkubali demyaka lusangu waliwo eyakajjakati namuona eh, eh yasenguse najja nguse najja eh, eh natu eh napamiza ku maduka agali ku eh, agali awansawo awansawo yengalozo bagwa myaka ngabi kati omuti hmm. ifa alingena kuogera naye munsonyi wemu omanyize ebintu byogera nga bibeera hmm. omusajja wozaalibwa hmm. toyina toyina toyina periods zogendamu ng'abakyala mu mbeera zaabwe mukyala wagenda mu nsonga ze mm. buli mwezi mm. hmm? eh? addamu neyeddabulula buto mm. waddamu okweddabululwa hmm? omubiri gulandikuddamu neguzimba omusaayi omupya ye nadda buto hmm? naye ffe ffe abasajja bukaddi walumu n'ogenda tolinawo weddabulula eh, okiraba kati n'emiti emiti emiti gishedinga off its leaves eh? neguddamu nekukolaki notuyita okugwatula kati wekuddamu okugwatulaegugwatula nekuddamu okutekako ebikoola guddamu negwezimba masozi nezezimba ebinywa byako nebyezimba nekuddamu nekugenda nga kukola kati wekushedinga off gukikola emirundi ebiri mu mwaka kitegereza guddamu nekukula negunyweza gundi sitemu zezo zibazigize bulanje zinezidamu neziguma kyekikuvulaba omuti okusinga obukulu ku mu myaka nga nkumi nya emiti ogenda mu gundi n'ogenda mu amerika emiti egisinga ate giri mu desert kuli omwaka guno gwali gutandika baazina omuti ogusinga obukulu mu isirayiri hmm. Hmm, gwe bajja bagamba yesu yakyusa omwenge nebafuula wayini eh. Eh, endume yakyusa amazi amazzi negulekuga eh. endume hmm. kaligamba ezo grops zebakolangamu bazudde omuti mu isirayiri nga bagamba kuli myaka ngenkumi ssatu yesu naye yagusangawo kati omuvulegu gamba kuli myaka lusanvu atano omugumu tombakanya nze njabawo ebyafaayo bukenya habati ate nkulimba ki ambita bukenya ate abati linnya lyabasungu kati kankubuuzi bukenya omumanyi omumanyi ogambye egwe mutesokola lyenya lyekikaleya mutumba eh. kati mutumba weddira kubi eyasooka okutumiwa erinya mutumba omumanyi omanyi yafa myaka emeka kati bukenya omumanyi kati buli alina erinnya bukenya mm. kankunyonyole kino bukenya yomusajja yaliwo nga yesuta nakuzaalibwa yasooka okutumiwa erinnya eri alina nakabira kebuwanda mweyayiggiranga yali alemaani mweyayiggiranga kati nze ebintu bino byonna ebintulako byenjogera eh? impita bulaini ya bukenya obutuuka eri mu misambo ginde waajo oyogere bukenya oli guli omusambwa eh, guli omusambwa lusanvu ataano mugumu kubanga kimera yagusangawo kati zenjoga emyaka gya kimera kimera yaliwo mu lusanvu kimera yaliwo mu lukumi mu bibiri nsanvu watandika okulembera obuganda kakiregeeza hmm. okola emyaka lukumi bibiri nsanvu hmm. notoolako enkumi bbiri mugumu nkumi bbiri mugumu leero hmm. eh, tulimu okitobba jijeyo emyaka lusanvu muataro mugumu sipo mathematic kati munaayo gwa omuti kimera yagusangawo njogende emyaka gyakimera gyeyakulemera obuganda sogende giri nti yagusangawo gwa myaka emeka eh. Eh. kati munaye waava ebunyoo ebyo nina okuddayo nebaka nensaba bakama bange bambuulire nti no kimeava ebugana omuti yagusanga mukulu kubanga namugona yasiima bweyava ebunyolo mm. balina okukola emikolo ekituuza omulangira kimera kunnamulundu nga maze okugobako ani sebwana kati emikolo egyo kimera wekugamba yajja n'omusango anamuŋoona hmm? kubanga emisango emingi gyava mu batembuzi kati musabe yayita mucwezi yeita mukiwezi abadde eh? ah, migodiziikaliwegamba nti museveni wemugamba nti museveni musamize ompakanya yeita mukiwezi twawulirakotiwadde migodizi eh, kati nagetanyiiga ah, ah, kubanga abimanyi hmm. etubeerawo lwansi ensi yaffe ya myoyo kati nga wekugambye bukenya hmm. nti bukenya yafadde emyaka 23 emabega naye kati bino ebyafa nandibijjaewa bangi tebabimanyi bamanyi nti no kimera yajja n'omusambwa ki gwebatumasokolindeko kati munnaaye kimera ava ebunyolo n'omusambwa nga gumuwerekedde hmm? kati wava ebunyolo n'omusambwa nga gumuwerekedde gwalina okufuna we gutuula era emikolo egyo nakku hmm? hmm? enakkuule omanyiyo enansana owuliayo enansana enakkuule enansana kati emikolo mingi gwe kati wetuba twogera ku guni namuŋoona waliwo ebintu bingi ebitamulya ku namuŋoona kati kati nakule wenyogera eh, nakule abanasana bamanyiyo ku lusozi eh. eh. waliwo ettabi erisaze mukkubo bwerio naye waliwo stole eyo nejula mbu mbu ekyo bankozesa nyezigamu mm. nti omuti ogo bagusalako Eh, eh? Mm. bagenda okukeera ku maca mm. ngaetabi eyo likomyewo bweriri nga likomyewo eh, imbu kati kyengenda okugamba mm. etabi eryo tebalisala hmm? naye ekyo kyenawulirako jja jange kyeyaŋamba nti webaali bakola eryo ekkubo hmm? Hmm? nga bakyaliwo zibasi nga bakola eryo ekkubo erigenda ebunyoro e ku mirembe jagundi gy'abazungu baletera baasi zikabandole zali tesobola kuyitaawo ate baasi eba nyimpi baasi ebanga kano kamotoka ketusingao kawo kamaika baali bapima ekkubo eryo hmm. Hmm? okuva eri eh, gundi ku se square ti wali bayitawo ku nnya mayiro enya ziwereraawo awenamuono wali omuti eh? <coughs> anti awo mayiro nnya weziwerera mm. tolya eh, nti kutano ku musanvu ebulenga oba kutano wanenatete eh, wali ekyemmanga kati nyazi wererawo <clears throat> kati basi zaja zisobola era amakubo agasooka kubanga munaye gavument eno weyajja yafunzanga amakubo galinga manene ngaerimu liita kyengulu erimu liita kyemmanga <clears throat> naye nga eryekyengulu basi gundi bagenda nagamba nti basi zetulese teziyitawo bamukisa babakkiriza nga tebalabyeko eh. naye byaffe gundi bajjajja fe babitereka ku mutwe sebalina kyebampa aa ah, ah. eh. buli muntu wazaalibwa eh. atulibwako omuzimu kalikali kazoke mba nyonyole omanye bino ebituya tulimu byanonona buwangwa eh. omanyi lwaki bamalaya bambala obutiiti obutiiti muno mukiwato ah, <laughs> tugenda kuba tukubakazavukanya manga ndetamu ekitali kumulamwa naye nga mbagunjula obutiiti obwo mba hmm? betangira buli muntu alina empewo empewo uh-huh. okimanyi nti owekata n'omukazi bajajjabo bategeera era wejuirira nti no hmm. yamisiza periodis ze hmm. eh? uh-huh. akitegeera waise omwezi oba ebiri uh-huh. eh? naye bajajjabo bategeera kubanga zina empewo zisinkana kati akyamaza bamalayo obutiiti obwo nti empewo zireke ebalondolwa nti asobola nkujjamu olubuto lwo eh. waliwo ebiko ebitajjamu mbuto chokobete bajja mu lubuto eh ne, mufira wofira hey. kyabamu bafu bagezya mwezi jamu balwadde babaje mu nabana <clears throat> banaye banna banyina fete muddamu kujja mu mbuto mm. waliwe ebikabi batta mm. ngetyale kijja mu mbuto <clears throat> tudeyo ku nsonga bamukisa bakiriza nga tebalabyeko kati munnaye ebintu bino mm. ogwo omuti abazungu bazimbanga amakubo nga manene mm. olaba kampala eyo mm. mm kati olaba oluguudo lwa kampala road jinja road mm. eh, olaba ebizibu ebiri ente emabbali nnyo Hmm? bakolanga makubo nga gatwala emmotoka asatu gakomyawo esatu naye bano ne bafunziriza obubalaza ne bazimbako ebizimbe hmm. naye pulaani yenkaga mu ebiri otwafunye obwetwaze makubo gaali manene nnyo agenda eh? ah, obuuze nyina oluyimba nayimba ku independence eh? independence independence song hmm. oleka mukenya abati independence song mugende ku light media yugi oluyimba kweruli lukulaga ekibuga eh, wali mu nkaga mu ebiri kati munaye <clears throat> ery'ekkubo E, e, ekyengulu nga weliri awo hmm. emoka zayitanga awo gezidala zita kyemmanga wa muti kati bazimbawo obuzimbe hmm? naye kati munaye kati abazungu baleta basika bandole bagamba bantu tezijja kuyitawo nga zigenda bunyolo hmm. ehoima ne bagamba bagenda timawo omuti ogwo ne bagamba aka ah, tulina okuyiya tractor kubanga basimisanga nkumbi edda basimisanga nkumbi ebiseera ebyo edda nga eh, aleero bakolanga <coughs> bulungi bwansi lulaba ekkubo lyaliwo bajajjaffe bakolanga makubo ago bakolanga bulungi bwansi ngaekibanja byo wekikoma wotandikira woba olina sikwa yamairo nga olina ogirima paka weggwayo saidi eno noli alina ekibanja eri sikwa yamairo nga olina ogirima omulala watandikira natandikira awo <clears throat> twawulira bulungi bwansi yava dda mumyaka nkumi bbiri emabega amakubo ensalosalo anti zalinga nsalosalo zezafuka amakubo kati munaaye <clears throat> mm, nengoma sagalagala mide tetukyagikola eh, yandi mwatuwamba kati munaye kati eh. basimekuba nagamba nti omuti nga guli kumpi eh. bagenda okudda okuleta turakita abazungu hmm. ngaetabi lyeyongedde waggulu lyestrechinga lityekkulu guli omuti gwa musambu ogwalina amaanyi kyeki kyenkugambye nti bagamba ettabi balitema nelikomawo hmm? naye ze kyemanyi bajajjange kyebaŋŋamba nti bwe baali bagala okugutema ettabi omuti gwayongera negukula neguwavuwa mukaseera katu bagenda okudda nga balaba ate omuti guli mu bbanga eri mwenamwena abasumba bewaana nti muyina amaanyi kale babatenda mugende muteme ettabi eryo erisalamu buli musumba yenna simanyi abokutaano simanyi abekumi nebbiri gwe buli musumba wonna wooli bakutenda nti oyina amaanyi <laughs> keera ku makya genda oteme ettabi eryo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 bamala genda bamala genda mbalubale ne bagezi ne bawoya oyo musambwa bawala kata ee kali nawo oba wete nandi ogusobola genda ogusale wote oyina no bayi imsaba jinja no kutuge chikacho ne chiro nacho ah, bakowole abasumba be tanti basumba ah, bakowole bakoisa manyi gafe bakoisa mandwa za fe ne bagama ndi no ni mulokole bichi bichi ne mandwa ze bakozisa ntaddewo milioni 2 ntaddewo milioni 2 eh. omusumba na gusala etabyere ne ligwa ajenzi muwe tugende maso tayinza eh. tayinza tebalina maanyi abasumba muli baavu nnyo muli bayala olaba ne <laughs> milioni bbirizo zibalemyetugende maso <laughs> kati munaye eh. omuti ogwo eh. bayitawo akaseera katono bayina okuleeta tracta basobe okutemera baasi zikabandole ziyitewo mm. ngaomuti guwanvuye paka nakati netrena ziyitawo mm. ezitize fot feet tezikutuuka buli webagamba nti nobagusale eh. nga gweyongera waggulu ati ttabi lyeribalemesa eh. eh, nga gukula kyekijera gambye nti omuti wegubwatula mm. okuddamu okukolaki okutandika okuteekako ebikola ebipya nga guddamu gukolaki gukula mm. kale awo muntu kizibu nnyo era kizibu nnyo okukkiriza luli mumyaka lusanvu n'omusobyo munsanvu muatano n'omusobyo ah, ogwo omuti ogwo guli mumyaka nga guwera emyaka ekikumi guno guno ogwa muteesa ate kalinze wemba nyogera gyozayinza abayogera nja kufukamira nja kufukamira mbuze jjajja lubaga ja kumbuulira emyaka gyeguliko kubanga kati ffe olooza abazungu ebaleeta emyaka <coughs> kati nze wengamba nti emyaka lusanvu mu ataano mm. engamba eh? emyaka lusanvu mm. ffe twabalanga nti wova mugatonya mm. eh?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 Hmm? naye ebiseera ebyo ba alemaani we baagiranga nga waliwo ekiseera enkuba weetonyere nnyo ebiki <clears throat> okimanyi kati kankuwa okimanyi bajjajjaffe bagenda okuyiya omwenge omwenge gwe guleeta abazina amaganda ah, oyo ogwo mwenge ngaba guno omwenge omuganda eh. guli myaka enkumi ezi kubanga ngenda ngaokwogera ku buganda ah, obwo bwa bazungu Hmm? bwa wano hmm? nze njoya ku mwenge omuganda hmm? omuntu yasooka okunywa ku mwenge omuganda gwe mmanyi bajajange bagamba ye kabaka ggwanga yasooka okufuga eri ensinga ekyalibwa ggwanga bakyagiyita ggwanga kati nga bagamba nti ogenda eri mu ggwanga lya sese ggwanga naye yali afuga busese ogenda eri mu ggwanga lya mbuubi ngaafuga ekizinga gundi eri bugala baba bona baali bakabaka ogenda eri owakabaka wanema hmm? ebintu byenjogera byamyaka mikadde nnyo nnyo nnyo eh? nagambye jajjange bukenya gwe bambulamu erinnya musambwa gwina nakabira ebuwanda omanyi gavumenti yawamba e batundatunda nnyo naye kali e mulimu ekibira kikyaliyo abamu basimbawo kalitunsi naye wakabira kakyalimu vakana akabira akemmengo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

neziraga eh, amazzi eh, amazzi amamyufu nga manatage waliwo okuyiwa omusaayi ngaabivaako eh, <coughs> buli kimu ekiri mubuganda kyansonga kati otuba tunyumya ku muti <coughs> ogwo omuvule ogwe <coughs> baita namuŋoona tuba tunyumya ku bintu bya nsonga eri ebuganda okitegedde kati munaaye kimera ava ebunyolo e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 sina mikolo jenda bajikolewa eh, buli buli mwaka wali wajjala atekawo e, eh, gundi na na nasa bobweza walo family samirira buli buli buli musamo oguli mu Buganda bali waliwo family gusamirira kati nze nsibuka lambu yesigali yange kalwanyi lambu jali hmm. erambo manyiko bizing eri kumwalo hey. Eh. himwe nsibuka omusambo lambu jeguli buli buli buli kikachi ino musamba gochisamirira ate buli siga amasiga kamuga ine misambwa gali amasiga agenno nagasoka kati nga kugambye lambu mukikachi afi olira eh lambu kati gali amasiga agasoka vakugano ke bagamba inti no ha ne bateka wechika walwe bika bitaina chi <clears throat> ne bitaina manyi ate amasiga gali bika chenkebuka eh, eh, china manyi ate china manyi chi kati kankubulya edda bajjajjaffe baalinga balanya ngabagamba nze ensamba ngengabye eyitawo eh. eh. towulire bagereesa ati nno nsamba yavuga abatbazikutemuddamu kulya kasolo ako kubanga kamuwebuula yekamukanga bw ati yali alayane kamukanga engoye nezigwa eddibwa nerigwa eh. ati eddibwa oligwa oba omanyi abazikulu <laughs> <laughs> Eh, kati munnaye byebyo. Kati eh e namungona namungona ina manyi era abakulu bemengo bamanya manya gali awo manyi ki agali namungona andi kugambye namungona ekisoka wave bunyoro yajja kumumulangira ki kimera nasobola neyigata n'emisambu egiri ebuganda neatula kimira kunnamulondo gwe guli awo era baliwo ne famire esamirira singa namuŋona anyiiga abantu ayinza otuga abantu awo ekasubi awo eh? amala okunywamu ente abaluganda aa pasita yeita amanyi gwewagambye wapasita omutaddewo milliyoni bbiri ajja abeera awo naye kati agenda kusala bazi nga badde bagusala era bamala kukola mikolo ne baguwuuyawuuya hmm? anti kati aa jajjange eh. hmm? hmm. jajja ffe namuŋoona yatula mu muti ogwo era waliwo nemmotoka eyagukoona neyefuula emirundi esatu waliwo nali eyali agenda ku krisimas ngaagenda n'omwana we n'agusanga mu kkubo nasanga namungona nasanga omutaka namungona ngaali mukkubo bwati weyasiba mulokana yevulungula omwana omwana nawona n'abagole abo bebagamba begwamira ekyo kiri mumbu naye nze kyembanyi namuŋona waba asazewo ngaabadde emoloka nga ebadde ejja hmm? erina okuyimirira namala okuyitawo otayimirira ah, byebikutulukako kati nayo emoloka eyakona omuti ogwo takisi sijukira banga ne wano mu 12 nga atandikawo maa yali mujena mu 5 e kyena mu 5 awo eh ye omutaka yali asala tyasiba atiya mulabati eh ye ye andi mulabyata ati asali ya mu kifana nkya muntu hmm, hmm. seza buli anasala boy no siba aha anti wali kati senti buli buli muntu abera wao naye agenda nakolintabaluzi <clears throat> natambula wadda natula na niwadde nga ava eri waggulu ngajja mu mbuga ye baba baawo ekintu ekijja nekitasiba mpozi oluusi asala nga tebaliwo naye wasibira wajjira nga agenda kusala nga waliwo emotoka ejja teyinza dutonda kibuyaga mukasukeni akasuka emotoka hmm? anti kati kyova olaba abatulibwako ensonga bajja ne bateekawaawo ebintu ne bamusamirira e, e, e, e, e, e, e, e, ne bamukowoola jjajja akuuma abazzukulu nga batudde entende hmm. ee eh, naye <clears throat> ebintu bingi nnyo ate alina n'oluzzi weyavanga eyo waggulu ng'agenda wansi ng'anaaba kimera mwe yanaabiranga naye ngaomugundi namugona atuulaawo naye abantu baalugazaako kimera kubanga kimera yajja naki yasamiriranga awo kabaka kimera bwe yajjanga naye bakuba embuutu n'asamiriranga awo nga kimera tana bagenda ekazo ku lusozi ngayitiranga hmm. awo n'amala okukolawo emikolo hmm. n'agenda ekazo Eh, nawo musambwa. Amuganzi wazza. Eh. Chovana gamye tinno emikolo. Wetuga amanti nno baba kole emikolo gennono mu Buganda. Nawo waliwe emikolo gibakolawo. Eh emikolo ejja kabaka gundi chimera. Awo nyine kumuti. Eh. Nibajukula dinga Ah ah, ba mukisa bakiza ngatibala byeko. Emikolo bajikola ekiro, emikolo gibaje ekisinga gibaja saa 8 9 mutumbi. Ngo mutaka mwali. Hmm. emisana eh, oyagala mulabako oyagala eh, mulabako eh, genda ofukamire okuwuule obeera ruddawa kawaala kali nyagala oyita mu jjajja kawaala nyinimu oba omusamu kawaala tinsaba kulaba ku mutaka buli muntu alina embuga ye ne kawala yali ewuwe nejyali awo ku lusozi <clears throat> ani kugambye eh? kugambye bamukisa bakkiriza nga tebalabyeko kati nga gweokkiriza mu bayibuli hmm. hmm? nti yesu yakola ebirungi byonna eh? hmm. naffe abakkiriza mu ddiini yaffe tumanyi buli kimu gyeki ennaku ezo naliko ebugere nenjozayozako wali ku jjajjange webamuganzika hmm. eh, nakumawo nina emikisa ekampala eyo kati waki ogenda okulima ebijja kufuna mikisa eh, kati nempewo zekawala gyeziri kati genda ofukamire hmm? ku lusozi kawala omanya ekiro wosula eh. wagambe nsaba nsaba bajjajjange hmm. emizimu gyabajjajjange abalongo n'emisambwa mbadde nsaba mukama wange kawaala ontabaalire nsobole okumanya namuŋoona oba gyali hmm? jjajja namuŋoona ojja muloota ojja muloota nga omusajja muwaavu nga mweru nenvirize awo era bwekawaala e awo manya wano wano ebbawala kata waliwo omukazi yawuliranga emboozi ezo e, anti bawalakata weyagiranga edda mu myaka gyenkaaga nga waba atambula oluusi olabanga ebisagazi ebitambula webiti nogamba yi ate ebisagazi bitambula oba ebitooke bitambula kozeno gundi bawala kata atambula andi ngaayise mu kifaananyi kyomusota ngaatambula n'ebisagazi bwati nagamba oba ndimulabako ddi era obeera awo osumagiramu katono bwati naye bamisana ogenda okulootanga omusota gukulyawo ku bigere ate no n'ogulabako oluusi nga tolose nakulota n'omulaba omusota ne gujja ne guguyitawo bigere nga munene muwanvu guno oyaze oh, omusana gugwo naye gwegwa gutambula mpola mpola negugenda waliwo ah, mm, mm, mm. kati waliwo yagamba eh, bawala kati abasulawo eh, mukyala mukadde bambi mbatumidde abebawala kata mwena mwebale kumaluzi olwo mwebalire eh, eh, namukasa eh, mama namukasa nkutumiddeko nabalala bwenna nze bukenya abati mbatumidde mwena bewala kata kati waliwo omukyala yagambanga bannaye nga piro ngenyiga nga piro nyiga agenda okukeera nga yabadde yesigamye bawala kata <laughs> ngaomusota nga omutwe guli kunkata bweguti andi yayagalanga nnyo okulaba bawala kata agamba banze ndifuna omukisa nemulabako eh, kati weyagenda okwebaka hmm? agenda okulabanga ensingo gamba pironga enuma ensingo ensingo ensingo ah, bugenda okukya nga bawakata gwataddeko omutwe nga yepiro nakuba enulu banaye biki biki nadduka mu nyumba ate kukozeatuyagadde gulabako tomulabye onyinimu tomulabye bawalakata tusibule nga zizina kusibula mbawadde ebyafaayo byomuvulo ogwo eh, bagambe etudda tuleeta ki okudda eh. anti omanyi wetuba twogera hmm. naa ne babudde bakabaka abakoze emikolo awo hmm. bangi nnyo kuva ku kimera hmm. emikolo gikolebwa bagamba ebyomuwanga bingi nnyo sinza buli lusozi lulina ennono omanyi kimanyi waliyo ekibuye katale owaliwo omuty awo guliko ensonga okimanyi nti no gundi gyali ono gwe tuyita wangova ekibuye najja nankumi naye gyali atudde musamo gyeguli najja nankumi anti kali amanya bagakyusa hmm. eh? okimanyi jjajja nakasero gyali mwemujja nemusima nemuzimba enyumba naye abatagiri towulyako nti wokyala nga awantu nogula ettaka hmm? bakubuuza nti wakyadde eri embuga eh, eh? nti fukamira obusabe oleke kuzimba mukubo lya musambwa towulyanga enyumba zebazimba nebagamba nti bazima kubo lya musambwa nezibalemesa mm. nti bwe basula bawulira ebintu ebitambula ekiro mu nyumba weyanjudde eri omutaka kyobala bagamba basima omusingi tusalire enkoko webogera nebagamba abo bajja njagizimba eh abambaji wa mwenge tuulya kati vafa abasajja abaganda nze sinywa mu chupa ya mwenge nga simaze kuyiwako wansi kubuzi kugambe kugabira kubajjajjange Hmm. toli abasajja nga nagamba ah, nganyweko omwenge toli abagundi bajjajja oluusi abanywa omwenge nafujja omwenge nanywako nafujja hmm. abagabira bali bajjajja abamu amaanyi omulogo kyeki eh, anagamba balokole bagamba mpumuli ah, abapasa basatu kusumba sumbe eyo ah ambulia ah, ba pasta basatu bo wesiganze ba nkubulire nandi so akogera manya ne abo busumba bo wema kati akale ah, ba pasta baganda bonna mm. abanadini mwenna mm. sibaisa mu maso mm. bino byenyogala bya buwangwa na nnono Wabo ina linye ganda mm. kitegeeza kiba kitegeeza mm. nti nno mm. nawe we bali bakuteka mu kyogero mm. bakulamirizako ne bakunaza kayayana Eh, n'emiti emirala gyonna oyayanirwa ensi kyovula kyaki ogira nojjuza kuba bakulina zakaliya ayaana baba tebakuloga obeere n'abagoberezi eh, eh? anti abo baali baffiri hmm. <laughs> so bapasa bakozesa emiti bakozesa emiti ah, kati nedda tugambe nze bukenya nkugambye ndiko omusambwa bukenya hmm? omponyo okoba tyo mukyama bukenya eh. ah, yali muferi kitegeeza toddayo eri toddayo kunoonya mangi wagajja ah. mubajjajja <laughs> mwina okuddayo mwina okuddayo mubajjaja mufune amaanyi kyaki zidde muzijjule kati bali bakayana badde bakayana museveni museveni tugule museveni tugule museveni korona biki biki tusabire korona korona isa vairas osabire otya vairas <laughs> eh? kati bali awo bali eri bakuuta gundi mavivi tifukoze tutya okufuna abagoberezi mudde mujja tubawa amaanyi amanyi gali eno waffe mudde eri nti omugere mulimu ebijja byekika kyammwe abagoberezi bajja kujja ani aku tukulimbye ate nga manyi bagajje no waffe ah, ah, nyatukole sheddako hmm, hmm? hmm. nyatukole sheddako eh, ngaombuli erinnya lya pasita nenkubuliza gye yajja amaanyi nange ngenda kudda ngenda genda nfukamjajja bukenya nsabire kati tolaba ensula eno nsabe jajja namirembe jajja lubaga nkugambye buli musumba yenna nyalo gye edda bannaye mbabulya shegenda okuddako agenda kubayogera erinnya lyomusumba nemubulya n'amanyi gyagajja bonna abasumba bonna bonna nkugambye ate olowooza mutaka kawanda taliyo lwaki bano kagoma oh, ayi ngena kubulya lwaki yazimbaawo kaliwalinga ngambye jjajja namirembe gyali nti jjajja lubaga gyali eh, jjajja kibuli gyali ejjajja eh, namuŋona gyali ah, mm, eh? <laughs> wanaye abatulaba nze bukenya habati ayagala nyo ebyobuwangwa era hmm. mbakubiriza bannaye muddeeka muddeeka muddeeka muli eyo osanga omuntu ngaagudde ddali ku kkubo nomugamba yanywanjaga tiyabanya tiyanywanjaga hey. e eh, aba yagana okukola emikolo gyeka mbasiibula mulakinge right media olaba keni nga ayambadde engoye ebbiri <laughs> bandayi muddeeka amanya bukeyaba ti nsangibwa ku right media yuggi eh. oba tondabya ndimusajja muyimbi era ndi musajja muyimbi eh. <laughs> munjagale nnyo oyingiza mu bukenya bati ku youtube oba onfuna wogenda ku emidia oba onfuna wogenda ku online media oba onfuna wogenda ku flashlight oba onfuna wogenda ku flash <laughs> media oba onfuna weekend media bofuna ekirooto kyo <laughs> ah, ah, anedda gyogereze nze mbyerabira emisambwa gindi ku mitwe <laughs> omulungi ali ku online medias uganda saako ne youtube channel zaffe endala okuli fresh media okuli delight eh, media yugi okuli waliwoyo channel sijja gyogera kangireko erimu enkokola okuli channel zaffe endala okuli ken media tres media channel gyesogedde manyo nninako enkokola waliwo ebintu byewagano byotayagala tugire naye <laughs> ya yeyo ensonga lwaki mundaba nti leero ndowooza eh, muganda wange yanyambaza akakumba kano muganda wange ah, muganda wange ka limlex eh, africa's number one problem okimanyi kalimu yatrainiza abaana ba mutesalo university abankobazamuga amazina mugende ku emidia mm. ug kuliko amazina amaganda amasanusi waba amazina aba bakituuma kisimayo amazina amasanusi aa ah, ah. kati ama ee eh, kati amazina amaganda eh. wetuli naye omanyi kyenkubanja eh. wetuliddamu okukola tujja te nja kuba nze ndi musajja muganda nja kuba nendeku yange wano ah, endeku yange mulimu entabaluganda nga nemwanyi wetugayako twogera amazina amaganda gajja gatya bagayiya batya <laughs> ndoza mmyawuliddeko justin badde nzeyo buzi uh, ah, kubeera nga akimaliriza kubanga waliwo akantu kabadde aleseeyo okuba nti atufa bakula ndoza mundaba leero kabaka eh, kabaka wafona aliko kabaka mutebi owokumeka owokubiri eh, amanya nsigadde nze kiti omutumba derik sigenda kweyita biri <laughs> biri biri eri eh, <laughs> naabasumba bonna sibalinako buzibu naye ntaddeo miliyoni ezi abasumba ntaddeo miliyoni bbiri anaasala ettabi lyenamuŋoona ah, ah, ntaddeo miliyoni zange ezi ate abasumba enaku zo muli baavu amakya kibadde bakagaggula mujje omusumba omusumba gwomusumba yena yina ali eyo kuba ku zeera emisanvu esatu 56561 bw'okubako ngaoŋŋambaye nze ndi musumba waawa w'enazigo sebo miliyoni bbiri ziriwa nti ziri wano nti e kanzijawo tugusale nga tukwata katambi kale nga tulaba oba onagusala ah, musubscribinga ku channels ezo zembagambye uh, ken media the, the, the, the fresh media ug uh, the, the light media ug uh, the online medias uganda emedia besogedde munansonyiwa muinnako enkokola musibe bulungi mweraba